Muito bem, tudo pronto? Vamos nessa! moleque! The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Saudações, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com The King of Fighters 2002 Unlimited Match. E a primeira luta vai ser contra o trio das garotas, começando por Mandy! Acabou de rolar TGS, a Tokyo Game Show, Round 1. Fight! Vai, vai, vai, vai! E agora, Hinako! Hinako, vai Round 2, fight! Isso! Pega ela! KO! Winner! <laughs> E agora, Shang Fei! Round 3, fight! <laughs> Nossa! Ah, que jeito estranho de vencer! <laughs> Essa foi boa! Winner! E agora, o trio das mulheres. Agora é a vez do Clark. oh, beleza! Começando por mais Shiranui. Round 1, fight! Subindo! Manda, Katiosen, manda! rolando! Ah, catada aérea! Winner, Ring Kandiu! Perfect! E agora, Kazumi! Round 2, fight! Cuidado que ela é perigosa! Opa! Vai, vai, vai! Rolando! Não deu pra você, Kazumi! KO! Winner, Otaku Shibui, né? E agora, Checkmate! Winner! E agora, o Trio Começando por Chris! Eu estou jogando desde o KOF 94, se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente. さあ見てごらん僕の炎 Round 1. Fight! Vamos, vamos, vamos! Pega! Quicou na parede, foi pro chão! KO! Winner! E agora, Chermi! Round 2, fight! Isso, pega ela! E a música! Ah, moleque! É isso aí, Goro Diamond! Mandou bem! E agora, Yashiro! Vai! Vamos! Batalha épica! Já era! E vamos em frente! E agora, Blueberry! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Are you ready? Round one, fight! Ah! Maldita! Garra aqui, sou eu! Área industrial! KO! Winner! Otaku shibuine E agora, agora Yamazaki! Round 3, fight! A Isla do Coffee Kiss também luta com as mãos no bolso. Isso! Opa, e agora? Quem vamos enfrentar? Nossa! é o Nameless. Ele que veio no lugar do K999. Vamos lá, Shane. Target. Round 1. Fight. Vamos. Vai, vai, vai, vai. maldito! Toma! Vai, vai! Nossa! E agora, os Go Soldiers! a Atena tá linda no Coffee 15! Começando por Bal! Round one. fight! Vamos lá! Vai, vai! Ah! Pegou! Isso! Ah, maldito! KO! Droga! Opa, olha ela vindo aí. E agora, Atena. Ah, Round two, fight. Vamos lá. Rolando! Oh! E agora Kenzo! Sei lá! E o oh, cara, hum? isso é hora de comer não! Round 3, fight! Manda magia, manda! Olé! Isso! E o oh, cara! Toma! Vai, pega! Vai, agarra! Maldito! Ah, droga! KO! Madaya! Mada... Tudo bem! É, sobrou pro gordão. Vamos lá! Round four, fight! aconteceu aqui? Ô louco, foi parar pra comer bolinho? É isso que dá. Winner! E agora, vamos para o chefe! Quem virá? Não vacila. Isso! Ah, como que aquela rasteira não pegou? atrás. Ah, maldito! Vai, Gorodaimon! Round 2, fight! Não! Oh! Droga! É, sobrou pro botão de novo. Vamos lá! Round 3, fight! Bolada nele! Ah, toma! Isso! Mostra pra ele quem é o verdadeiro boss do KOF! E é o cara aí. Vai, vai, vai, vai. Agora! Sai de baixo! Winner! E agora, a batalha final! look Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Round 1 Fight! ¡Ole! It's no Vai, Goro Daimon! É, parece que é o gordão que vai ter que resolver a parada. Vai, vai, vai. desgraçado. Vem! Não vem com encher a barra. <laughs> Ah, toma secreto! E é isso aí! Conseguimos! Winner! Derrotamos o Rugal! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado por ter acompanhado essa série. Se quiser mais vídeos de KOF, não esqueça do like. Conto com sua presença no próximo vídeo, no próximo projeto e até a próxima!